Arkadaşlar selam. Bunu sevdikten mağlulu Rusya'da birlikte Gülmez Rusya'sının pantolona dördüncü bölümde taşların haberi olan için. Evet arkadaşlar bir gün bağırtı sesleri de anlaşmıyor ya da kulak patlatma varsa kusura bakmayın. Şimdi Gülmez şans serisinde yine Pis TV'den izliyoruz. O zaman hazır mısın? Hazır mısın? Alo alo tüm birimlerin dikkatine. Burada masadan atlamaya çalışan şapşal bir kedi var. Hemen ilgilenin tamam. Barda 3 hakkım var. bu, bu 30. bölüm yani taze. Ne zaman yayınlanmış onu bakalım. Ben niye tam ekranı izliyorum lan dur. Bakın 2 Eylül'de yayınlanmış. Ama işte yayınlanmış. Şu anda kaç? 14 Eylül yani Taze taze. Taze taze. Oh. çocuğun adını söylediğiniz normal uçak. Arkalı gibi. Bosna sıcakta yakan falan bir yerine kalp koyarmış yani. Onları her bildiğinde eksik bir demiş olmadı bu eksi kalp koyarım yani eksi bir gibi. Bu artık şu hava sorundur benim yani benim gibi. Şey diyorum bak. Bak sen de sen bu taklayı açamıyorum dedim. Dedim onda da sana ben taklayı açarım ki. İkinin uğraşımıyla açalım adam ilk saniye. Arkadaşım ilk saniyede yapar. O benim yani. vardı. Şöyle bu birazcık daha zorladı çünkü dördüncü gün beşinci bölüme geldik artık yani. Şöyle yapmak bile yasak yani. Selam yapmak yasak. Az önceki gibi olursa bil, olursa sorun olmuyor ama şöyle olursa ya da falan olursa yani falan olursa sayılmıyor. olacak tam şey gibi. Böyle bir şey tam eğleniyor olurum. Yani tam keyifli olurum. Giderim bir şey yapacak olurum. Ya bir çekecek olurum. Ya telefon oynayacak olurum. Mesela telefonla oynamak biliyorum. Tam telefon oynayacak olurum. Çok sevinçliyim. Tam telefon açarım. Şarj etmiş. Telefon bozulmuş. Ama sonra böyle Gerçi bununla alakası yok lan. O başkası doğru Tarun. Tarun. Benim efendim şey söylüyorum sarın. Ben böyle tam bir şeyi böyle tadlamaya başlamıştım işte. O sırada bitmişti o tadladığımız şey. Tam böyle zindeye ulaşmış gibi bak. Şöyle olursunuz bam diye. Mesela artı yüzlere böyle çıkarsınız. Eksi bine kadar e, anında eksi bine verirsiniz yani. Yok bekleme. oh, patlayacağım. Patlayacağım. Patlayacağım. Ben kaçmıyorum. Welcome, come on. Hey, It is. Buna mı geçeceğim? Ben şimdi ağzımda tut. Peki. Ne yaptım ya? Yani biz insanlar onun üstüne oturuyor. Seninki de arkasından da tırmanıyoruz. Soldaki bak şey değil mi İyi bak, bak kediye odaklan. Burada tam bir şey çekiyor. Tam bir şey diyor bak. Ne oldu ne çekiyor? diyor <laughs> tam. oyuncu sahip konu olması gerekir çünkü evi batırması falan. Yani sahibinin e, katili yanına geliyor. Burada bir şey olmuyor. Şöyle ikisi kenir. Etrafına ağzına sıçar. Bu ne güzel takılır tekrardan. Ama süper. Böyle mi? mı? arada çekimini belki olsanız olur sarılır. Açık değil, çok sarılır. Kuyruğunu boşluğa bak. Hı? Bir daha bu var işte. Kötü malaka. Selim, niye bu ses oldu? Güzel kıyafetini. Ben kızlarımla diyor, vücudu da salarsın diyor. Çekil, bayağı bir de götürsün. Ya tutmaya çalışmıyor falan da kendini. ya. Kanka abone olup like atıyorsunuz.